kukho abantu bathi g g g g okay mamela ke ima ima kuba kaloku funeke sifunde ukuzijonga sikhawulezise siyazi into yoba sithini esi sandi sijonge unobumba andithi sikhawulezise sibize isandi ne ndifuna ukubona uba ke ngoku sawukhawulezisa kangakanani na kuka bathi u up ngubani lo oh babona lingaphezulu bo bo bo good sinimanzi D. D. Hayi, good lo. Ewe, good D. A, kukho ngajonganga. Okay, ke ndizawuqala ndizawufuna le row. Khawuleza, khawuleza. Khawuleza. Okay, masiphinde nokogqibela sonke siyiklasi. Ha? Ba ba ba. Andithi? Ngubani lona? Hayi. Gubuka baleka, good. wonke umntu uyawubona amakhadi akhe hayi hayi hayi gani ndiphenduleni wonke umntu uyawubona amakhadi akhe okay kulungile ke jonga amakhadi wakho ndiphakamisele u awujonge omnye umntu awujonge omnye umntu uyamphakamisa umjongise kum sujonge omnye umntu Cung sapa cung danam? Eh, good, good, yes. Okay, ndiphakamisele u mm. Mm. Yes. Shh, niyangxola kule row. Le ngxo, le row itheni ingxola nje? Mm. Good. Good girl. Mmm. Getting bottom mm, work. Okay, good. Mmm. Mmm. Mmm. Ungqothile. Kunga. Wum, wakho ujonge ngapha. Bambi kahle. Okay. Ndiphakamisele u i i. Beka phansi um. Ndiphakamisele u i. Y good. Yes, good. Ndiphakamisela uf. Oh, abanye abantu bajonga kwabanye abantu phambi uba baphakamise. Mm, uf. Besitheni konje uf. Bese uqala intloko. What at? Like, very good. Yes. Nanko ke uf. Kungawe? Uphi uf wakho la?